ey bugun bo'lmaydi qonli to'qnashuvda raqib berar bugun pastroq tashum shans bermayman bo'lasanga boring shumi xayolda finalda bu parishonmi tomosha qilasan kamar olishimmi to'nagani poyga asarlarim ko'rsatadi manu sakski bulat tup bizim bormadi to'nagani bu biznes yasab olishadi bola chala o'zlaridan metal